Сумна багама, ще не банана Оранжевий задрай спада на нас Тих твой хлеб, затекли ці пакети та пандана Kutek chleb, dala dala No chyba mi mój motherfucking banko Ona mi lada hrad, parki parkoviska rap Po potožných vlak, opilecké debaty brand Istanbul teba pom, na sebe banda na Bucket head, perča long sliv Freestyle z kufra, letá furka Zaparkovaná seba, repraka, podzemná hudba Púšťam New York Boomback, ako si starý boombox Po meste treba vedieť, kedy máš na radí boombox Teď je na vždy býva na bolestivá, preto radšej nechodíme spať a potraví na prvé vína a nedela vždy býva taká bolestivá, preto radšej moje pamäti tá svina chýba Leoviga a rada from mladá, mladá mi rozpráva, že sa mu rozpada jeho dlhoročný vzťah Spokin ro, on si pí vodky, či je bosy no a čo, na siletu ako puberťák Yo, what's up, babás, ona bahama, żerem ananas Orażowi zabrać banana nas Ty, twój chleb, tak jak widzi bakieteta bandana Wódek chleb, dala, dala Yo, what's up, babás, ona bahama, żerem ananas Orażowi zabrać banana nas Ty, twój chleb, tak jak widzi bakieteta bandana Wódek chleb, dala, dala